سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا mulai dengan bismillah Tuhan penyayang pada hambanya Pergi telisir bersama-sama Dan tamu agung dari semua saja malam dan siang Yang القنديل kulit delima dibuat obat kulitnya perbaiki Jikalau salah Tolong betulkan Bantik bunga roh Jalan jalan di malam terang Hawanya sejuk dirasa رضاء يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا